Yas Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang suatu topik yang sering ditanyakan yaitu tentang salib terbalik yang ada di kursi paus. Benarkah salib terbalik adalah simbol satanisme atau antikristus? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ataupun yang sering di tulis dalam uh, berbagai media. Nah, pada masa kini memang masih banyak aliran atau sekte yang sering menuduh gereja Katolik sebagai antikristus. Mereka menuduh itu karena mereka melihat salib terbalik pada kursi paus. Hal ini umumnya mereka lihat dari foto Santo Paus Yohanes Paulus II yang sedang duduk di kursi dengan lambang salib terbalik itu adalah simbol antikristus atau satanisme. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya historisitas atau histori dari salib terbalik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam tradisi gereja Katolik, salib terbalik adalah Santo Santo Petrus. Seperti kita ketahui, para rasul, termasuk Santo Petrus dan rasul-rasul lain, mereka dibunuh dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya ada salah satu rasul, yaitu Rasul Andreas disalibkan dengan salib X. Kemudian ada juga Santo Petrus atau Rasul Petrus yang disalibkan dengan cara terbalik pada masa Kaisar Nero Nah, dalam tradisi gereja Katolik, menurut kesaksian para bapak gereja, Rasul Petrus dihukum mati dengan cara disalib. Namun, ketika ia disalibkan, ia memilih atau meminta supaya disalibkan secara terbalik karena merasa tidak layak seperti gurunya atau seperti Yesus yang disalib eh, menghadap atau kepala menghadap ke atas maka ia disalibkan secara terbalik. Nah, Santo Hieronymus yang hidup pada tahun 342 sampai 400 Simon Petrus, saudara Andreas Rasul, dan ia sendiri adalah pemimpin para rasul, menjadi uskup di Antioquia dan pemberitaan kepada kaum Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia di tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius pergi ke Roma untuk mengusir Simon, Simon Magus dan mendirikan di sana tahta suci selama 25 tahun sampai tahun terakhir Nero yaitu tahun ke-14. Nero ia dipaku di kayu salib dan dimahkotai dengan kemartiran kelam, kepalanya di bawah terarah kepada tanah, sedangkan kakinya terangkat tinggi. Sebab ia bersikeras bahwa ia tidak layak untuk disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Ia dikuburkan di Roma, di Vatikan, dekat Via Triumphalis, dan dirayakan dengan penghormatan seluruh dunia. Itu adalah kesaksian dari Santo Hieronymus yang merupakan seorang sejarawan yang meneliti dokumen-dokumen sejarah di Roma. Selanjutnya, dengan demikian, kita bimbang dengan tuduhan yang tidak berdasar dari orang-orang non-Katolik. Kita sendiri mengetahui bahwa gereja Katolik menggunakan simbol salib terbalik pada kursi paus untuk mengingat bahwa paus adalah penerus Rasul Petrus, pemimpin gereja perdana. Sebagaimana kita ketahui dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19, Rasul Petrus ditunjuk sebagai gembala bagi jemaat atau umat. Selain itu, Penggunaan salib terbalik merupakan simbol bahwa kepemimpinan Paus harus mengikuti teladan Rasul Petrus yang rela menyerahkan nyawa untuk Tuhan dan demi gereja. Lalu, ada salib terbalik dipakai atau mengapa salib terbalik dipakai oleh kelompok gereja dalam tanda petik yang kita kenal sebagai kelompok gereja setan. Nah, seperti kita ketahui, gereja yang disebut gereja satanik atau didirikan oleh seorang pendeta bernama LaFey di Amerika Serikat. Nah, mereka berdiri pada abad ke-18 dan mereka menggunakan simbol salib terbalik Nah, salib terbalik yang dipakai oleh kelompok gereja setan atau satanin, satanic church tidak sama dengan salib yang ada pada kursi paus. Mengapa? Salib yang ada pada kursi paus sejarahnya jelas, yaitu sejarah bahwa Rasul Petrus pernah dihukum mati dan Rasul Petrus meminta salib terbalik karena tidak layak, karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus, sehingga ia disalibkan secara terbalik. Dan makna pemakaian salib pada kursi paus atau salib terbalik atau salib Santo Petrus adalah bahwa paus adalah penerus dari Rasul Petrus sebagai gembala dari umat. Nah, dengan kata lain, salib yang dipakai pada gereja Eh, Satanic Church itu tidak sama dengan yang dipakai oleh gereja Katolik, terutama Paus yang ada di kursinya. Meskipun serupa, tetapi tidak sama, terutama makna historis dan makna spiritual. Salib terbalik digunakan oleh kelompok gereja setan atau satanik sekitar abad ke-18. Sementara pemakaian salib terbalik digunakan oleh gereja Katolik sebagai pengingat historisitas dari Rasul Petrus yang disalib terbalik pada zaman Kaisar Nero pada abad pertama. Nah, penggunaan salib terbalik oleh gereja Satanic Church sebenarnya untuk mengecoh umat Kristiani, terutama umat Katolik. Nah, gereja Katolik justru semakin kokoh dan kuat Sebab Yesus telah berjanji bahwa gerejanya akan dijaga sampai akhir zaman dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa tuduhan terhadap gereja Katolik sebagai antikristus dengan penuduh menunjukkan salib terbalik pada kursi paus sebenarnya adalah salah total. Karena kita sudah melihat perbedaannya saya ulang kembali. Historisitas salib terbalik yang ada di kursi paus adalah berasal dari kisah Rasul Petrus yang meminta disalib terbalik ketika zaman penganiayaan Kaisar Nero. Ia meminta disalib terbalik karena ia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. Ia disalib karena mempertahankan imannya kepada Yesus maka dia disalib oleh Kaisar Nero dan seluruh rakyat yang mendukung kerajaan Nero. Nah, itu adalah historisitas yang kita bisa lihat dari pemakaian salib terbalik pada kursi paus. Sementara uh, eh, Satanic Church atau gereja setan salib terbalik itu sebenarnya untuk mengecohkan atau untuk mengacaukan iman Kristiani terutama gereja Katolik. Demikianlah pembahasan kita pada pembahasan kali ini tentang salib terbalik atau salib Santo Petrus dan juga tentang makna pemakaian salib terbalik itu pada kursi paus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu diketahui sebelum penutup pembahasan ini, perlu diketahui bahwa ada macam-macam salib seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa para rasul ada beberapa orang yang disalibkan dengan salib-salib yang unik atau salib-salib yang mungkin tidak umum kita ketahui. Misalnya Rasul Andreas disalib dengan salib X. Dan ada bentuk-bentuk lain, misalnya Rasul Yohanes dibunuh dengan cara dimasukkan di dalam minyak goreng yang mendidih dan juga ditarik memakai kuda. Nah, atau badannya diseret. Dan juga kisah-kisah rasul-rasul lainnya yang mengalami kematian karena membela imannya maka historisitas pemakaian salib terbalik itu adalah historisitas Rasul Petrus yang adalah gembala yang ditunjuk oleh Yesus dalam Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Demikianlah pembahasan kita pada pembahasan sore ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan sel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.